Köszönöm szépen mindenkinek. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm részt venni egy, egy építő munka folyamatában. Kihívás nap mint nap félretenni saját magamat, és egy olyan cél mögé beállni és tenni a mindennapi dolgokat, amely nem csak számomra, de mások számára is fontos lehet. Köszönöm szépen nektek, és köszönöm szépen apátunknak, hogy ennek részese lehetett. Köszönöm szépen!